Saluton kaj bonvenon. Uh, ah, mi denove uh, filmas uh, malfrue. Um, mi fakte filmis um, kiam mi uh, alvenis al mia laboreo, sed bedarinde um, io c'è mia post telefono um, estis fushita, um, do la filmo um, cion mi filmis um, dum la mateno um, uh, mancis uh, sonon um, do comprenebula uh, <laughs> mi <laughs> filmas uh, denove um uh, antel kelkai tagoi mi pensis pri um um quon mi povus fari por um plu plegi bonigi mian esperanton um uh, eble mi um tradukos uh, romanon la romanon kiun mi volas um traduki estas nomita um la nomo de la ventro de Patrick Rothfuss. Um mi planas komenci la traducadon uh, dum mi ai tagoi. Tiu estas cio por hodia. Gis morgaŭ.